Cześć, ja mam na imię Beata i chciałam Cię bardzo serdecznie powitać na moim kanale YouTube. Zanim zaczniesz tutaj krążyć, sprawdzać co tutaj tak naprawdę możesz znaleźć, chciałam Ci tak pokrótce wyjaśnić właśnie co tutaj możesz znaleźć. Przede wszystkim ten kanał YouTube jest prowadzony wokół tutoriali odnośnie Archikada i Atlantisa. Natomiast nie tylko takie materiały możesz tutaj znaleźć, także jakieś vlogi poświęcone architekturze, poświęcone eventom, jakie odbywają się właśnie i są przeznaczone właśnie dla architektów. E, a przede wszystkim chciałam Cię serdecznie tutaj zaprosić w każdą środę o 8 wieczorem na webinar, jaki odbywa się właśnie bezpośrednio na moim kanale YouTube. Wtedy będziesz mógł bezpłatnie poznać w jaki sposób coś wykonać właśnie w Archicadzie lub w Atlantisie. A jeśli szukasz więcej informacji na temat samego programu Archicad, e, to serdecznie zapraszam Cię na moją stronę internetową. Materiały, e, adresy internetowe znajdziesz z pewnością w opisie tego filmu. Tam znajdziesz znacznie większą bazę stworzonych przeze mnie tutoriali i szkoleń internetowych, które pozwolą Ci poznać ten program jeszcze lepiej, bez ruszania się z własnego domu. Ja uciekam. Mam nadzieję, że zobaczymy się w najbliższą środę o 20. Do zobaczenia.